Bonan matenon. Bonan matenon. Odiau ni vidos kelka in grava in pasoin de la historio de la pra historio de informatico iu sense dum la europa mese poco. La grava iaro odiau la mura grava iaro e sta smita un tempo du en tiu iaro Es es publicidita La libro di Abaco, liberabaci, è la latina, de Fibonacci. fas fi fio de bonaccio <laughs> fio sponaci char tia tempe di estas sta di essa sitalo tia tempe la famiglia nomo estis sul si di fas filo de la patro esempio anche olandia alighieri anche la patro alighieri omigis alighiero e ogni essa genitivo, e do multa multai italai familiai nomoi finisce per isso, pro tio, se tio ne estas linguistica curso. La grava fero estas che li estis el piso, a ah, piso, urbo e toscanuio, cae pro tio oni anche trovas la nomo, trovas la nomo Leonardo Pisano, Pisano, che significa che viene el piso, exacte che è in Esperanto. Do, tiu tempe Fiso estis mara respubblico, uh, eh, sen dependa stato, tiu urbo, cae eh, oni uh, subtenis economion cefe per commerzado. Era Mediterraneo, una la orienta parto del Mediterraneo principe. Cai, de Fiso oni povis porti la varoin nella tutta nord Kai giusto pro tio ogni deva spari per culo in primo. Kai la patro de Leonardo, de Leonardo Pisano esti giusto con alzisto. Kai chi un fare sti? Po. Oh. Ogni sias tempe che la play bona matematicisto e si sarà voi. Kai pro tio motivo li sendis la filon ehm fari grandan voyagion en la islamailando e por lerni la matematicon de la islama ilando che venas de Cimuyo tra Barato che chi è li vidas chiaro kai pri li lerni stiu ma matematicon tamen ni anche trovas iu nova, che non tio estas la plej eh, sia plej grava trovo en matematico. Eh, li fare li trovis tion rigardante la kunikloj. La tiel nomata problemo de la kunikloj. Eh, vi certe ke kunikloj generas ido inter rapide. E li volis kalkuli kiom da kunikloj paro povas povas generi unu monaton post alia tutte abstracte supposante che un ne mortas. E do vi havas? Unue vi havas patro. Oggi oh, citio esas um, la unua paro. Cai, alia paro. Poste, se vi adicias 1 plus 1 estas 2. Unus plus 2 estas 3 2 plus 3 estas 3 3 plus 5, ok kaj vi povas senfine iri laŭ la naturaj nombroj ĉu 3 ok tio estas vere grava trovo ĉar la rilato inter ĉi tiuj numeroj trovebla se la naturo en multa parto, exemple in spiralo. Forme che tiu ci, che ni trovas en galaxioi, ni trovas en um, uh, animaloi, ni trovas presca o cio, cie, en la naturo, ti povas representi per tiu rapporto. Tu anca conatas de la grecoi, che è buona proporzione exemple en parte non ho con el cuestión che es esta sama serio se de oni la greco in tion char greco e usis un geometrion e tio es algebra tio es algebra maniero representi la la la parte tio es geometria mi tui vidas no e tio es as ja interesse cioè kien maniera vi povas representi la serion tio mi povas fari per due recursio tio se grava un certo recursio estas la fatto che vi havas quelcan stupoin au quelcan pasion in via algoritmo kai pose e indi kai reprendi la ore bulo. Sam kira ostracca machino kiu iras kai reparas a ferro. Kai la formulo por tio e kiu funzio tamen ni diras funzio nun sed tiu tempo ancora non existis la nomo funzio. No, do, io mette troigas, char mi devas la rigittione moderna in termini, Li devintus clarigi en multa e vortoi, in la tuta libro, in mago, cioè la ne ha visti un simbolo in non c'è la polizio. No, plus du, che è du. Venas la prima numero. Che cosa che mi fai? Prenas la sequan e la odo che signifas, che du signifas. E la tua posizione, la tua posizione rispetto alla numero che mi prenas, ti povas ottenere della unua e della prima. Tu clarigas. Io essas no. kia maniere mi povas obteni no plus 2 adonante a, a no no plus 1 tio esas la formula hmm? por obteni no plus 2 tio esas tio no no plus 1 no plus 2 mi sequas la formula mi prenas no e adonas no plus 1 hai che obtena no plus 2 Poste, cio mi fanes? De novo, vi ehm, iras de la unua posizio a la tua posizio, c'e la starto. Vi commensas, c'e no, unu, set a tua, la tua posizio, cae vi sumas no plus no plus unu, cae a vertena stricte. Cae poste. Mhm. Tio esat la moderna maniero. Kai juste mi la linga stion tio esto skion chiui bona informa di isto esias pri fibonacci se e do la la sho si corto esta recursio recursio sta scrava principio por construir program linguaggio se vi ne havas tion, vi ne povas eh, havi software. Estas ancao alia maniero e representi la Fibonacci serion, tamen tion estas nun la play interessa ferro, mi donos ancao exemplo en program lingua di Zo, de tio, en la parlo de decoc, se poni stias la maniero, crea un'idea che nessas um, multe diversa, se la vero esas la, la, la secta. Ci tiu liber apaci, esis multe, multe, multe, uh, donis multan impresso al, al bombo. Cai, protio, ogni oni uh, fondi speciale in lerneio de calcolato. Cai, nascigis du nova in labor posteriore. iam sis estas abatistoi, homo kiu uzas la abaton por, por fari calculoi, kai nun mi havas ancao algoritmistoi. Esa es la lia maniera, la lieta maniera por calculi. Edo ni vidas que ni havas du manieron por aliri matematicon per calculado tu tempe, Kai se vi prenas ian uh, lerno libro pagio 29, de nau estas uh, bella um, lido de Gregor Reich mi quincento nomata la margarita filosofica kai vi vidas tri homoi ciu vi havas ciu eh, vi havas eh, estas i bone se vi ne trovas nun mi prunte donis un artis, la uso tion, un tempe, cae poste, mi promis. Obrigado! Esas du viroi, ce du tabloi, uno usas eh, la araban, araban ciferoi, ai libro, cae uh, la usas la abac. Cae, iena meso, e vidas citium virino ciu havas strangae simboloi sur la vesto se citiu virino ne estas vere virino se dignino, efective au... yes, duum virino, emble ciu duum virino estas mathematicumem ciu protectas la homo in ce faras tion cait sube, vi povas vidi alian interesan bildon figuro 2.3 disputo inter avakisto kai algoritmisto cum attestanto che sta scoprilo del libro de calculado de Adam Ries me Vincent che sta molto interesse char post la disvastico del libro de avaco ogni betludas per chi o sta rapide la la rapide calculanto a calculisto effettive a calculisto kai oni vetludas no mi en kiela bakisto estas pli rapido ol kie eh, algoritmisto kai do oni vetludas kai el estas atestanto tio e en oni farastion tion un foje se ne nur por mm, baza e afero vi devas si che se vi voli sakiris la por posteno en universitato tio tempe en iu urbo vi devas eh, pruvi vian sperton anta la tuta urbanaro kiu vetludas por du unu kontraŭ li tio estas konkurso Kai tiu gainas gaina sta postenon, kai la dia essa exilita, ne mie po se in en tiu ubo. Ah. <laughs> Tiu essa tia tempe, ni havas historia un pretio, eh, a ne doctor un pretio ni havas da tempo. Tamen è eh, essa giusta eh, tiu. Tiu essa la la provo. attestanto <laughs> attestando i alzi sta risultato tanta qua comprendere. E anda la tutto banale, ma E do, tio è vere, mi interessa vero, che anche bravo, c'ha mi vidos poste, chi ha un live c'è cioè, la nuova mensa, la nuova mensa esperimento che io invito por uh, eh, fare la uh, post ampascio alla forma dico havas che metaforo, giusta la metafora della disputo inter interabachisto che algoritmisto. Se suffice, nun, de tio, ciuciu bona Paolo, yes. yes. Do, mi devas a alian aferon, compreneble, por divastigici di un uh, eh, novan eh, oni devas uh, se oni ne inventus inventintus la printa technologion, tio tutte ne povis occasi di mau copii permane ci ti un libro fate mi devas mori la datum minne quint, min quartzent minne quint, e della unua Gutenberga Biblio, kai pritio mi volas anca o diri ion, ciuvi iam vidis bildon pri Gutenberga Biblio, en iu libro, Ciu iu vidis tion, yes, Cio maniera aspectas? la vi. Ci vi può assi prescrivi la via memoro. Chi aspectas Gutenberg per mio? Chi è libro? Cioè sta grande o non grande? Grande. Vede per grande. Cai ehm è blesso caso di che sti ti ti finia metaforion, né? Yes, ti finia metaforion, esatte. Mi sto ti unicela. Kaj kaj vi kaj kaj kaj kaj kaj kaj con legno ligno un eh ligno ligno yes ligno yes ligno yes yes kai al kio di similas alla mai una clima i una yes clima nova clima nova clima nova di tipo clima nova di dio exacte la definita metaforo au ancora più bone la sece va la cadeso questa stio clara esempio char oni propodis, Gutenberg propodis, producti man multe costa in biblion por la ecclesio, sed scias che la legado en mese poco estas tute lauta generale, da unia estas cie nici, citie, cae oni diras, Dominus vobiscum, cae legas, ciu? Dio estas la pulpa, e la Dio ascultas. Cio estas grava? Ne la leganto, la laud leganto, ne la auscultanto in la libro sed kio autoras la libro dio tio esas la modelo kai tio esas la tio granda impresa in libro ciu kai nun ni havas ciu vi fas pronte doni ci tio libro anche no, yes ni havas, ni kiam ni pensas pri libro ni pensas a io no, tio multe pli cae cium vi povas comporti, cium vi silente legas, ciò? Cae vi havas autorum, e Hartwig, exemple. Tio esas parto della moderna revoluzio. Sed, tio ne povis ocasi e la cultura contesto di Germanuio tiu tempe. Tio ocasis en Italuio, char Italuio, anche Germanuio effettive, esis distribuita in multae eta statui, che è episo exemple kai speciale la Venezia Repubblico estis eblo estis eblo um, liber pensadi cai publici ideo e anche so sa bona judan cum uh, numero do anche un librezzo de penso laure di chiave punto che tutte nestas banana feo in tutto il tempo giusto e pro tio motivo oni comenzas el doni pli malgrandai libroi cai ne plu copii senza ce val calesce la manova il libro mese poco il libro se tu te non vidi la libro in me e tu tio tio mi credo che tio sia sgrava esempio ciò cioè, in effettive ni può dire in forma di che che libro e changes interfaccio mhm il mio momento, io senza, ti retro, retro dire, cioè tio ho essere giuste in forma in maniera o por dire, ogni vere uh, eh, amicumigas la rilato in un libro e chi ha mi di e di uh, eh, conforta e cosa può. Io mi volas che vi sia per Dio. Per Dio è esprimigis, perdono. Yes, dimmi. Per Dio, che vi esprimigis changis interfazo. Yes, d'accordo. Interfazo. Sam kiel emeti eh, da, da tenoin en computilo per clavaro au per muso cae ministro. Es la sama fero la changio inter eh, de la Gutenberg Biblio a la moderna libro. Eh, yes. Es amica grava factoro esus la malgranda quanto de homo iq povus legi. Yes. Yes fine kai ankao se ili povus legi ili ancora ne povus accetti le libro in ili ne hanno suffetti le mono tra la costa o alta giuste, giuste fakte, ci tiu in matematica i libro i accetti scommerzisto e ci artio domas da mono chi ammiravas l'erta matematicisto che povas posso la calculata de dia tra e tra tutta Europa venas la la la shipo de de la de la de vi devas el preni la varo vi devas sendi kai tu no la facturo ekzemplo ideo de facturo giuste pro tio ideo de facturo venas de Luca Pacioli kiu inventis la duoblan skribon e chi ancora non ni calculas sta varo ciu del duobre scrivo e tiu libro estas considerite la pli grava matematica in enciclopedio ses cent in folia e pagioi facioli ne donis multan la nova e afero e croma la duobre scrivo tamen estis uh, furor vendaggio tiu tempo kai yes la tutor esta summa de aritmetica geometria proporzioni e proporzionalità che mi la stion c'ha tio essa sverchita en la praita che anche a tio se io mi io ma changio ogni comenza anche o pubblichi libro in e la nazia lingua in ora la amico de Luca Pacioli estis la fama Leonardo da Vinci Exemple in lia verco divina proporzione, oni povas vidi bellega in figura in poliedroi, che segne de, Leonardo. Se ni do, devas menzi ancora anche a Leonardo, ancora lia fero, che oni malcovris eh, eh, de manuto da Yahweh, char vi che ehm, Leonardo prenis noto in desegnis, cae prenis noto in uh, eh, flanca la desegnoi, cae en Madrido estis io codexo de cae non, la codexo de Madrido, originala not libro di Leonardo da Vinci, kie du pagioi resti sangruitai por molto da tempo. Gis ciam du usonai esploristoi iris cae varmigis imin, cae do la gruo por iris, cae oni povas fin fine legi citiu du pagioi. Cae imagum tiu du pagioi esis du aferoi, unu biciclo, vera biciclo, biciclo con accenoi, ne credeble discipulo kun cenoi kaj la dua estis calcul maschino per dentrado kaj tio estis considerita la unua calcul maschino kaj pro tio mi inizia tion kaj tio uh, uh, estis per dentrado est estas la nova definiga metafora. Ciar en la moderna epoco oni sconstrui, construi mai grande in entrado. Ciar oni iam conis d'entrado in la mese poco, ehm, principe en sonoril turoi, cae de ecclesio, cae de la urba registaro, cae multa e Michalo Signorino cari notte chiudere l'ecclesia est spiata o chiudere la urbanista en en Europa char religio estas pli grava ol politico tiu tempo. Io estas vere grava signo della della rilato. inter la politica povo kai por construi la orologio e mi oni havas ed entrata kai do oni con istio tamen oni devas atendi la moderna poco por si ha si povi havi ma grande ed por construi esempio orologio e tio afero che un Leonardo da Vinci anta vidas es la nova definizione metaforo char cioè, io i jazz horologista io i jazz horologista chi chia cha danke alla nova e malpovo della ehm um, se pariam cento, ni um, ehm, povas mesuri la tempon precise. Cio signifas, ciu oro egalas al alia oro. Tien estas tutte <laughs> banale, ciu? Cioè, da tutta mese poco, la ritmo della vivo de homoi havas du calendaro. Uno, la calendaro della natura, lo, cium sunas, estas tago, mal sunas es es noto de tempo o to po men la calendaro del ecclesio. ie chioma homo horo oni devas iri la servo esas multa di servoi exemple la vorto espero venas de la latina vesprum Kio estas diservo? Vespera. Ah. E giusto la porto, venas de tio, che tio se ha fatto molto di sinistra. Che chi casa è nun, nun un dentrato lì, vi ne deva vi povas misuri la tempo precisa, e tio significa che la gardisto della i, i dio i la della tempo, lo la porlo gisto. Credo cio se changia se la messo della homo, che di finiga metaforo. Char mi havas abstractam manieram mesuri. Kai pos mesuri precise, do abstractezzo kai precisezzo es la du nova i proprezzo e della nuova moderna epoca. cae la unua calcul farita per la dentrada e giuste ne Leonardo au li precise li de sextion in Messias se li con successo sed se i bomo e Milan se ste costruis exemplero laura de segnoi cum multa e <clears throat> polemico e charoni diras yes vi io mette troigas chartione bene bene bene po asserti con lo so se tione gravas e gravas char la grava ferro è sta che vi po vasiam pe pe pe sitio kai vi havas la folio e la colezione de madrido con la fibra con macino e di pagio tride che duro tutto kai la lasta Oh, um, yes, in mm, the last album in Nicola Sparoli Primitivo e Foco, canta Blafauso, estas Girolamo Cardano, curaccisto della famiglia da Vinci, uh, eh, Rinotto, ci viviamo il tio con la liana, cioè vedere in tio momento Europa è al centro del mondo, perché l'Italia è il centro del mondo, la matematica di tutto, chi verkis la trattato in Asmania, grande alto, tiu poste unua foie pri la negativa in ombroi. Ciu vi memoras che i hiero diris pri la sclavezzo cae la romia culturo? Cae nun mi povas calculi bone la debitoi, cae dove povas procrasti, havi interessoi, cae tio i tui afferoi. Tute, tute nove afferoi. Cardano estas conata por la formula de Cardano. Cae por la base de probablezzo teorio eh, mi havas portreto Jacopo de Barbari, portreto pentre Jacopo de Barbari eh, di Luca Pacioli, che io estis eh, Franciscana monaco, che vi povas vidi, che la mia homo proxima li eble esas alder pure. Do, buona fotocopiato, tamen mi por la video per tio. Cai, tiena tutto pri tio e poco, tio e poco estas, mi rediras, 1202 gis mila per tiu uh, simbola dato ni parola lo sposta a parto dec do ni ni finis la unuan parton, ni comenzas nun la dua parton de la origina de informatico, char nun ni havas cion preta en la historio por comenzi la veran vojon in justi iusense. Ecte, javo 1600, Tiu jaro estu sege simbola, char Sorbar Bruno estis is de la Rom Catholica Ecclesio pro Hereso, char li uh, pere di matematica e caetet umadei, filosofa e medoi, exemple, anto uh, eh, posis che existas sen fina nombro da planetot. Care tiu ne povi boni, ne povis accepti tiu cempe, ne accepti che a tero esas sia la centro del universo se vi memoras eh, esis granda shangio de la ter centra astronomia alla sun centra astronomio, de chi un ibni prolas tamen tio la epoco chi un de chi ti da dex e poi al io ma con dire Renato Cartesio diris che chi Iarcento est al Iarcento esas la della matematicigio de natura signifas? Signifas che anta oggi in momento ogni esploris naturon per ne matematica e medio effettive, ne matematica e quanta e medio ne mesuras. anca o ec eh, en la ec en, ec matematicisto e ne misuris effettive. Char minisias che matematico esis distibilita in algebra e geometrio. Kaj che ogni ni devas fari, estas unigi, por havi un muro matematico. Permesso mi, legi, specimenon, de Galileo Galilei, Grava la fisichisto, de Kiu clarigas bone ĉi tiun koncepton, tio estas uh, ege fama citaĵo. Natura filosofio, kaj per tiu termino oni intencas diri la nova maniero relativa alla naturo. Scribitas en ci grandega libro, kiu daure malfermigas anta ur niei oculoi, mi diras la universo. Sed oni ne povas compreni gin, se antaue Oni ne comprenas la lingua che cona sa la caratteri in chi o gi scribitas. Gi scribitas in matematica lingua. Chi es caratteri e sa triangulo e circolo e kai alia i geometria e figuro. Sentiui maneblas come compreni porto. Sentiui ogni vane vagadas stra obscura la vento. mem compreneble la autoro de citiu natura libro esas dio de nove, cai, oni comensis diri, se dio creis non naturon, scribante l'avorto in per matematica lingua. cai, considerite che Omaro è stato dalla natura, la homa menso estas parte de la natura, do anca la homa menso devas esti scribite en matematica e di Thomas Hobbes, angla filosofo, sapete un po' che, e conducis, citi un resonimion mi just diris, è in verco titole computazione sibilogica esperanti greve chi è precomputato a rivolte lo dico che è per buone citi un titolo che significa la logico la maniera che un mi uh, povas uh, eh, ordini per computa in materia è un computa e rimetto che gli dirà esatte <coughs> se fanno citazione por resonado mi intensas computabi, quiu consistas en unigado de plurai etsoi por adicii au subtrahi etson de alia por si la resto. Resonadi estas la sama fero de adizia au subtrahi, cae cia resonado reducteblas al cinura imensa e operazioi. Oni conosce concepto concepto, e la isomorfismo resonado computato. istmo nato computato chi è questo stio? nova definita metafora chi è ancora otto dio ogni dire che poi oni audas di un metaforum su varia forma sed mi, mi diras do mi creda mi parolas sprilla la della de la computilo au la menso de la computilo au mi diras yes mia computilo ci tiene con funzioni bone au io simile e oni consideras la menso chi era trovato cae la corpo chi era trovato tutte, tutte metafore per comprenderle ci tiu metaforo venas de tu e poco effettive i vidos di Comenzas en 1600, 1 prescau, cae iras gis nun. Gis nun. Tio estes la isomorfismo resonado computado, per cio ni multe parolos, char estas eh, mult flanque debatebla se gi validas au ne. Tio estas iun uh, eh, pasio pli lullo, char lullo nur combinis eh, se ci Serĉitie vi havas ne nur kombinadon, vi un ankaŭ regulojn por kombini, algoritmaj reguloj, ke do estas pli riĉa struktu strukturo. Per la nuova scienza e uh, trovoi, nella, nuova, nella nuova fisico, nuova astronomia, cotopo eh, oni havas du nova in afero in unue oni havas nova in numero exemple minidos logaritmo ki an antaŭe oni ne konis kaj tio logaritmo vine povas kalkuli per abaco, kaj do komencas tari ki la neceso pri nova mekanika li por por fari tion kaj due oni havas amason da kvanta i datenoi che oni deva sur digitivi che do la problema de classificado prevena su nova forma yes chance a me che oni always dear che antaua da empazo esses pri la che un oni always vidi au senti kai post esses matematico yes e do la quantito yes la quanto ne la qualitoi Giusto. Yes, yes, yes, mi tutte mi tutte approva sta ti rimarco se il dubbio ti è sta su vedere una grande grande rivoluzione tra moderno e poco. Yes. Che do mi vola un di vidi chi a maniere non li povas solvi la uh, ehm, problema de classificado Paro as tri infinigae metaforoi. La unua est arbo. La dua est as Kaj la tria estas mapa ureto. La ordo le gravas ĉi tie. Oni povas kompari ĝin kun la tia sen problemo. Do, eh, ekzemple, oni parolas pri arbo de scienza en latina kaj preskaŭ komprenebla en la en, en amo de scienza. Tio si gi signifas che mi ordigas per emitante sur abstracta arbo via stiaron, via concepto, paradico es la più generale, cae nella brancio i più speciale, cae in folio e ancora più speciale, specialega. Cae, pritio mi volas donia a mi exemplon, de un lunga grava pensiulo eh, pensiulo del tipo poco che uno vince John Wilkins li esti si dera lì è episcopo dell'angle ecclesio li esti scritto di memoras tu se li estis anglo auscotto memoras se li tame li esas multe conata char li uh, eh, cun uh, eh, fundigis la societon de regio Royal Society uno la plei grava e societo e prescienzo del mondo de tiam gis nun ancora Brit Brituio avis multa eh, multa eh, eh multa uh, eh, gravan rolo en tiu tempo e la nova aturoi eh, ni memoro anca o Newton kai ai ni ne povas profundi gentio se vi volas doni al vi exemplo de scienza arbo tiu epoca kai ne hazardi mi elektis John Wilkins Già, giusto la critico a Winkins, in spiris Leibniz, cai eh, permessa di fare alien stupon alla formaligio del matematico e che grava por informatica in punto, cai speciale computica. E do? La proyecto de Wikis esti costrui un tronquio de la decretaggio. Cia siaro vera, reala, cae protio li podis trovi la reala e caractero de citiu libro, la libro de Galilei, do lia verbo estas nomata real characters reali caracteroi jaro mil sescent sestec hoc londono kai uh, eh, tiui caracteroi lau la uh, intenso de wikis devas esti la perfecta linguaggio por Chi Cio li faras? Li faras tabelon, usas multa tabeloi, anche o tio estas producto della printa revoluzio, portigi bone datenoi e tabeloi, antau en esis tiel facile, oni ne sipe repensis furtio, tio, usi la tabelon kaj ekzemple mi havis generale genroi qui sin dividas en ducent vinde un differenzoi el quie el quiu oni el tiras 2000, mil nul tridec specioi. Per quiu temas, mi donas exemplon, pezzi meno del reale caractere ognuno granda do e significa elemento post è vi addonas un literon por iri uh, eh, tracuri la arbona alla brancio e ai braccetto e dopo deb questa sfairo c'è fairo questa tipo de elemento e dove vi trasferi iras della generala concetto al speciale concetto che vi posso ancora iri li sube li e la detaloi deb alfa, mi anca usa fra grecan alfabeton, kai esas la mua specio, ki esas flamo. Kai tio esas la vera unua Europa ontologio. Precio, se vi rigardas figuro 3.1, di pagio 36, mi eh, enigis la generala schemo de reale caracteroi. È praticamente la grande scrivita, tamen. Generala schemo, capitolo 1, pagina 2 de la della originale. i tipoi de agioi, cae conceptoi, al ciu nomoi, oni devas agoni, povas esti dividigitai en la sequai maniero generale kai ma generale la ma generale oni povas distingi en ajoi ali nome trascendai kai strascenda ajoi e povas esse generale rilatai mixa rilatai ai au rilatai a magado kai ajai au vortai che sus la discurso kai de tiu oni povas havi alia speciale de generalai au speciale vi vidas tiu estas vere arbo tiu estas arbo ki sam kiel se oni konas programma lingvon de de computilo oni vidas foto kodon estas preskaŭ la samo estas skribite tiel ĉar la generalai estas tiel la maldekstra parto kai kiam oni ehm um, dextrumas po unu pasio signifas iri super in arbo do se oni comenza scribi di la dextra parto exemple iru alla fina uh, mortero che esas ecclesi ecclesia rilata l'ecclesio ecclesiastica che esas lite en, di la dextra parto Tio signifas che tio concetto estas speciala, branceto, ne eh, radico. vi povas vidi conceptoi de crea, uh, eh, creitagioi, exemple mondo, elemento, che è l'elemento di havas stono, metallo, erbo, floro, folio, arbo, fiscio, besto, birdo, magnitudo, spazio, misuro, che mi volis classifichi cio, imago, imago, che io ci signifas, che moro di essere senti scopo, che tio anche ogni devas, devas sustrechi, tio, fatto. Sed, li ne fare snur tio, cioè, tio è stato tio, che è grava, sed, li anche construis grammatico, do regulo in por combini kai por trairi quaso la ontologia è stata data la data in baso kai la regulo è stas la la programma por se a cila data in baso quaso la sama la concepton estas la sama compreneble la religio estas tutte alia sed la concepto iam estas la moderna ni venas de tiu concepto de uitis quindi anche ad una della grammatico invece di è Tio li farz, li priore modifas morfologion de la Exemple, io in combinaggio e speciale operazioni di povas esprimi afferri. Agli interessa uh, eh, punto, mi vedaurine ne trovis buon ambito per tio, tium carattere e è ili aspectas. Ili aspectas quasau cina i caractero. Ciar, en tiu epoco, Europa esis multe impresita de cina lingua char eh uh, la voglio de eh, la seto in stia se tu se tu mando to che materiale per chi oni silco silco la voglio della silca voglio oni contactis de europa oni econis la cina futuro che chi oni vitis la cina scribajon in ege mirigita e che ini anca ostis tiu ci lingvo de tiu multo da iaro existas eble ci tiu lingvo estas la plei proxima alla origina lingvo de Adamo, la unua homo, la unua creitaggio. Do estas pli perfecta o la miai, che do multa e uh, tiu tempe clopodis imiti tutte cre creeme se li volas ci tiu scribaggio, cae effettive se vi vidas quelcae um, simbolo in kiu Wilkins usa por combini essa squasa o uh, eh, cine ti essa la cultura mm. causa eh, ali ali casa ogni ne, ne comprena schi ali vere se fresca o aspectas chi eh, er cine do li anche o havas ehm, du generale combi regulo uno essa sinonimio li donas tio un exemplo event summe ilazion che tio estas evento o perifraso che li giuste donas che o por indichi la domo de monacoi o in devas diri monacheio come <laughs> san chi è sperato vero kai anka havas ke kai transcenda particles transcenda in particolo tio estas presco o preposizio e to tio ne grava la a detalo il pretio se grava sta fatto che li bone disvidigis la tenoi kai la regula alia interessa fero ni antau diris rischi esistas du mil tridec spezioi se tiu ne estas la completa listo vi diras se vi besonas vi povas per generale generoi cai differenzoi vi povas convini, crei l'aula reguloi della perfecta lingvo nova in un specio la obia beson li espero estis mi estas John Wilkins vi estas dana cleulo che usas la reale in caractero kai do vi povas comuniki per lettere al mi scrivante tia maniere una caractero e kai vi povas compreni chi vi diras ecce vi nestias langan exe. Kai se ni rencontas rencontre uno la lia un esempio in Copenhago che mi ne sia la dama che li volas clarigia eh, mi via in pensato pri filosofio di povas di ritendo del alfa in sfida che mi compete. Ti ho esse di idea. Me comprende che idea ne funzias se ti ne gravas. Char li lia la la clopodo de Wilkins e la mo clopodo era occidenta mondo fare in simila Cioè, tipo propodo vecchi smulto da reagoli. Che è la reagoli anche o questo si interessa. La alia... Uh, yes, la alia... Mm, metaforo che ogni po' vas è sta la metaforo della reto cioè, interna la reagoi molte diris oh, tio, in maniera questa serie confusa Efective, ogni povas atingi, per tio regulo la sama resulto in de plur plura e voio done timas giuste pria apo mi clarigas mi supposu vidi arbon della um, ehm, inversa maniera No, radico estas je la pinto. Tio estas la radico, che ni trovas la concetto di generalis a postis B, so cho do e sam di me lei bo bo jo ho i che è a se i volas atingi tingi jo de a che mi devas fare che è la voglio por atingi tingi jo de a huh? maniera lo può fare Dio. Presente? I soddisfattori. Supposo che vi dava salire a voi. Dove può salire a maniera un attimo di gioco vidas cari pasas tie so estas personato so yes uh, ne grava just ten just ai ne so personato tie so grava exacte aio so cho fuori aio cho cho just tio ne so tu algo che sa spi complexa struttura io un pos non mi reto non ma po osimila che giuste tiro i rimedo i eh, la samtempanoi in de wikis multe riproci salì se che miei non tempo io culo e ni po vas di Uh, eh, io rimarco che un faris muo foie in Bertoeco, la conata signor mi legas de pagio te lexe, cae se la man perfecta traite dalla sistemum est umare profetema virto. Presca o shainas che Wilkins obscure revis al io, cio nur ni in tempano eco dio povas nomi, di eble volis construi hipertexto. Io es as exacte la struttura che ni havas en interretto un tempo. Ni povas diri, io un troigeble, che Wikipedia estas eble la realigio de la revo de Wikis. Char vi povas ai clacchi al multa in mon maniero i voi o i la serci la se torto in o ai clacchi questa vera kai la intense di che vedio le vasteni la tutta ansiaccio kai doni cos diritio in mano sent ci ti voglio eh pardon, tiu metaforo ancora ne realigias por multo da tempo. Oni preferas alia metaforo, pano e citiu ordo es astute banala, se citiu ne estis. Ciam ideo cae dalander decidis en siae enciclopedio usi citiu ordon, estis grandega e reagoi, cial char la vorto popolo venas antau la vorto regio temas pri la tempo de la franca revolucio kaj tio estas la afero la popolo valoras pli ol la reĝo laŭ diderot kaj d'alembert jes kaj tio estas la ĝusta universala sen debatebla ordo tamen estis debatita multe multe dis disputoj pri tio multe, multe. La avantaggio de, de, de, de, de stuparo è la simplezza, compare un arbo aureto, mem evidente, cai sube est sta fatto che ciu elemento della stupo, cioè ciu stupo, elemento della stuparo, ciu litero, in case, grava sam ciel aliai. Ciu sequas la principio de galezzo, e dirus ron. Cai giusta, est democrata, est democrata. Effective qui uh, eh, operas kai et havas multan uh, eh, fortuno chanson en la posta e e coca e predotio es la tuto pri la um, ehm, definita in metaforoi de la siaro en la nova en la nova mondo bone kai nun mi changas demon antao e clarigis che in forma dico havas du grandai matrizoi unu estas abstracta, la lia concreta, you. e cioè soslavaso la tua matrizzo è domatrice effettive ne dei formandico sede computico, più casi. Computica e matrizo. Iam vidis che computico estas grava parto del formandico nella tutto sed grava parte. Kai tra la tutta curso mi io mette salto dalla stacca voio alla lia voio e sa sareloi della sama fervoio. Li la i la parallele tra la pistolina. Nun ni vidi si io mette propodo e post Aristotelo, se ancora ni havas multon um, multon uh, multum da uh, tra irenda voio kai nun mi salta san maria relo veni vi do sbaldo machine cha mi vidis gis nun tio unua ideo de leonardo da vinci sed tutte ne hazarde multa e Cae filosofoi de la dexepa iacento, inclusive de Pascal, Bes Pascal, Pascalo, cae, uh, Nidido Sancto Aliai, construis fisica in machino por faciligi la laboro de la matematicisto. Chiesas ili mem, ili besonas ili mem construas. Do, ili du kai kai, ni ciui, char mi povas fare tutto un curso, quien eh, jam dirite ti citio ne estas curso de listo de machino in estas curso de ideo do mi eh, electis la machino in kiu havas kelka innovajo in compare kun la antaŭa machino ĉu tio estas klar Unue, ni parolas pri Scotto, Nebero, Johanno Nebero. Johanno Nebero estis matematicisto, fisicisto, cae astronomo, cae li ne conducas logaritmoe. estas char logaritmo in ecio e comprenas oni comienza confusi a algoritmo in kai logaritmo kai protio ne usotas algorithmus sed algorithmus char oni vere ne ne con na ne kai in parte di libro estas de mirifici logaritmorum canonis descriptio de della canono canono estas normiga formo pri la merita e logaritmo. E poste anche oni eldonas alien vercon raptologie di malpli bastonet metodo in cui li prescribas tri meccanine di medo por calculado e gi post la itala traduco. Gaui, Minsen, Ecdu, Minsen, Tri. To, Ci estas ni ni ne vidas la detalojn se da interesa fero esas ke oni povas uzi bastonetoj kaj meti la bastoneto en la justa ordo por trovi facile la logaritmon. Se vi iun ai iam ein uzis logaritmo vi scias ke kalkuli tiu tute mane estas terura fero. Vere terura fakte li diris ion. Considerite che ne estas tenio kjer prave openije študentov je matematiko, tijela ciga por matematica pratico, che ki una pli da genaggio, kaj obstaclas calculado in pli ol obligado, dividado, e tirato da quadrata, kaj cuba e radicoi, de grande nombroi, kiui crom esti genuita tempo perdo, temas al multa in sida e iteraroi, cioè si farà tio calculado mense di posterari, mi comensis do consideri mio menso per chi incerta che il pretato mi povus fuori dici ostacolo. Kion gi signifas? Li sercis automatigion de calculado. Per tio, per tio li estas grava, ĉar li diris, mi ne povas tempo perdi tion, mi volas trovi la legge della natura, ne kalkuli. La kalkulado estas por, por povas fari maŝinojn pli bone. Kaj pro tio oni parolas pri comput maŝinoj. Se vi ancora via eh, eh, maniera sta ancora un segno di entrata. Che è giusto per tio. Oni ancora ha la definiga metafora del abaco. Se vi vidas figuro 3D, è sta slux esempio de nepera abaco, oni parole scritte nepera abaco, quantum ci ti una sta sabaco, se abaco igis giusti un tempo generala, vorto, ombra vorto, por ciu speza uh, eh, calcul machine. Nur en 1666 Juste, yes, Gaspar Scott construis cilindran machinon perdentradoi por che oni povas turni la cilindroi che trovi tui rapide la giusta logaritmo. La unua vera computer machine venas de Germanuio. Construis gin Wilhelm Schickhardt, astronomo dell'Università di Tubingo. kai nomis gin rechen maschine. Tu vi povas traduki por ni rechen. Et bin. Kio kalkuli, kalkuli. Tu kalkuli. Set maschine con kon es kon es m mo a ah, oh, o s o s o juste Dankon. kon do maschine por kalkuli. Perfekte. Kar maschine por kalkuli. La interesa afero estas ke lia sia lavoro è sti e la angla ne kier calculating machine calcul machino sed che calculating clock calcul orologio tio es si interesse char en angluio en vetuio oni havas alia metaforon la metaforon de orologio e che mi han parolis eh antaue tio es si interesse chi ha di fare stiel por calculi la uh, rondi rado de planedoi circa la suno kai fatte li sendis leteron al Johano Keplero e kiu li se aserti la samo la second la same resulto in kiu vi kiu in vi obtenis per calculado microcodis la sta tempo obteni per meccanica voio kai do mi construis macchino qui automate donas la donita in nome Dopo, alia exemplo. E tio esos la unua exemplo que marco la daton. Li es lo dato, yes, Ebbe, la macchina è sempre preta, se mi stia che è stata preta della, della lettera, è tivo, è tivo, Dude chiaro imposte, anche a Blaise Pascal, la fama franza filosofo, che anche a lavori se in finanza o per famiglia e chiaro, e c'è il fatto che filosofi filosofo poi studi e che ofte in tiu tempo i gli avis il de riccia famiglio, che i riccia e famiglio esist commerciai, che i doni, gli <coughs> avviasano, che i... Mm, ofte oni devas eh, devas anche o helpi al calcolato che do li costruis machine por calculi kai en 1942 pardon 1600 vale du com men comprenente li presentis pascalino pascalin vi vidas la originala desetron de pascal Ne, tio es ne ne cica, pardon. Ne, es relata a lia pagio. Uh, li diris, Pascal, mi presentas alla publico malgrandan machinon, cio ni mem inventis, per cio ni po sen strece, cia aritmetica operazion fari, cae tiere viti laborum, cio ofte la cigas spirito, de nove cio, i diris, in ne volas calculi per mese, cae tio es alia, uh, alia exemplo, povas Vidi e la posta pagio figuro 35, del pagio parte la interno Pascalen. Eh? Ca kiu mi volas chi e mi menzisti un eh, comput machine non rigardo la detradoi. Ca se vi memoras sta vinto de Leonardo da Vinci e sta presca o la sama. Ca alia al interesse de Pascalen, essa che ti Pascalen essa spio io mette grande chi e ti ci Tio significa che essa sportebla che anche questa grava ferro se vi havas lasciato macchino che vi deve sfogliaggi vi deve sportici e chi, chi vi può bastante eh, vedere questa è grava ferro anche o ni revidas la sama nel senso anche o poste nella moderna e poco di computico ma è comprenibile non mi ha lasciato portare e le ricettive mi raita sin mi dote io sto sportebla e eh, andavo lì ne havas sportebla kai tio necesso kai opportuno havis homo in tio tempo Yes. Do, mi pensas che nun estas eble uh, fini la lezione, c'ha uh, ni devas al fronte Cartesion kai Leibniz, kai estas pli bone Eh, man fermi la discuton kai la presenton kai fermi in en un mura maniero non un minuto e por comenzi esas mapoi kai do dan con kai discuta